рад тебя видеть. Осмотрись вокруг. богов. Ладно, Текла, я тебе перебью. Эй, никто не хочет выпить со мной? Чтобы этот край процветал, нам нужен мир. Кто ко мне пришел? Совершенствуешь мастерство, Алис? А, Эйва! <laughs> Во всем Мидгарде лишь твои насмешки страшат меня. Ты научил меня слагать стихи, старый друг. И скоро я превзойду тебя в этом. Хочешь еще один урок? Поединок здесь и сейчас. Что скажешь? Я согласна. Я обычно ставлю несколько монет. Большинство любителей флютинга также любят делать ставки. Но сегодня без них. Я начну. Я готова. Точность, рифм и размера. Вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему, все продумай всерьез, выбирая слова. Точность рифм и размера. Вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему, все продумай всерьез, выбирая слова. Наставления твои я припомню сперва. Прекрасно! Превосходная рифма и подходящий размер. Теперь поговорим о смысле. Скажем, флютинг — это живое сплетение слов. Не бестумная брань пытиных умов. Я скажу, что пуста у тебя голова, Я отвечу в свою, загляни-ка сперва. А, славный! Я назвал тебя глупой, ты отразила выпад. Говорил об уме, твой ответ тоже был о нем. Если на ум приходит не один ответ, используй тот, что ближе по смыслу. Последний? Что ж, ступай, остроумием мир покори. Покажи всем огонь, что пылает внутри. Как хотел бы я знать, кем ты станешь теперь. А узнав, будешь горд, что меня научил. Мало я тебя учил, если это все, что ты можешь. Где рифма? Твой флютинг хорош и достоин похвал. Твой стих как топор и разит на повал. Спасибо, Альвис. Я запомню твой урок. Не дашь ли совет, где здесь лучшая охота? Может, и дам. Только не хочу, чтобы неумехи распугали тут все зверье. Принеси мне три пары оленьих рогов. И, может быть, расскажу тебе кое-что. Достойный вызов. Я скоро вернусь. Амунг может принять меня? Он еще говорит с посланником с севера. Тебе стоит подождать. Ясно. Вернусь позже. Хочу показать тебе кое-что. Во имя Тора! Топор твоего отца! Я не видел его с тех пор, как... Э, долгое время. Я выковал его давно. Еще хорош. Один из лучших, что я сделал. Да, хорош. Но лезвие затупилось. Можешь заточить? Могу сделать острее и укрепить рукоять. Тебе повезло. У меня остался лишний слиток. Точно лишний? Судьба велит помочь тебе. Но впредь приноси мне слитки сама. Я не могу делать их из воздуха. Mm-hmm. что-нибудь еще? Как живешь, Гуннер? Все хорошо? Работа кипит, я бодр, но ночи стали холодными. Я теперь одинок, может, ты слышала. Да, мне очень жаль. А вы были вместе сколько? пять недель. Пять прекрасных страстных недель. Да, все кончено когда я найду свою Брюнхильду. Валькирии уже не встретить в этом мире, Гуннер. Умерь свои аппетиты. Что? Посмотри на мой товар, на оружие. Мне нужно все лучше, на меньшее я не согласен. Пока это все. Приходи еще. Должно быть, они закончили. Если у тебя остались дела, лучше сперва закончи их. Дай ему время. Можно поговорить с Валкой. Тогда мне станет легче. Да, Конунг никуда не уйдет. I am not battling I do miss the rattling of lock bones. Yes, Orlok. Join me. Let's begin. All right then. Let us begin. another time, perhaps. Sven, have you designed any new tattoos? A few worth looking at. Let me have a look. Is there something else? See you later, Sven. Sure. Hey, Heckler, what is brewing? Alvis tells me this brew is too strong. Think you can handle a few rounds? Er höfugt að finna salkerna. Átti að dreika þessu fjöðum. Nýstóð rauðmarsik ef allt sé reitt. Sjálf! past by now. Come and drink! Let us amuse the gods! All right, Tekla. I'll drink you. Is there no one who will go around with me? Hey, Tekla. What is brewing? Alvis tells me this brew is too strong. Think you can handle a few rounds? I could outdrink every one of you! Don't feel bad. Most of these backgrounds would have pissed themselves all past by now. Hey, Tekla. What is brewing? Alvis tells me this brew these backgrounds would have pissed themselves all past by now. Hey, Tekla. What? Alvis like to hear a story? Who would enjoy a tale? The gods. There has always been war, even among the gods. When Midgarda was sharp, Asgarda was Is there no one Toby, trading a needle for an arrow, I see. Avon, can you teach me the art of archery? I'll be happy to. See how I'm standing? Plant your feet in the ground, no wider than your shoulders. Breathe in as you draw the arrow back. Look at the point you want to hit, and now imagine the arrow passing straight through it and far beyond. Breathe out, then release. been ended. See? All in the eye. Thank you, Eivor. As a gift, I could design a new tattoo for you. Something to decorate your scar. A kind offer. But I want this scar visible. Oh, I did not mean to offend. In any case, I do have a tattoo for you.